Sisi watu wa pwani, bandari yetu ndio shamba letu. Haiwezekani sisi tukampigia kikaragosi cha Kenyatta Raila Odinga, yule mtu akitandawili kitandawili, kulinda maslahi ya Uhuru Kenyatta na uwizi wa familia yake. Sisi lazima tarehe tisa mwezi wa nane tumtie Uhuru Kenyatta na huyu ndugu yake sijui kitandawili sijui na yule Joho na wengine katika wilbaro, tuwapeleke nyumbani ili poti irudi kwao.